Πολλοί λένε ότι οι καταναλωτέ είναι για τη ρήπανση από τα πλαστικά. Πολλοί πολίτε κάνουν την ερώτηση: Ποιο είναι ο αποτελεσματικότερο τρόπο για να περιορίσουμε την πλαστική ρήπανση. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι οι πρώτε ύλε για την παραγωγή των πλαστικών. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και στη χώρα μα. Παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση των εισρωών στου σταθμού συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Είναι σαν να ρίχνουμε με άλλα λόγια σχεδόν ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια στη θάλασσα ε, κάθε ημέρα. Η Ελλάδα μπαίνει στο δρόμο της μείωσης των πλαστικών, αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε. Ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 5 γραμμάρια πλαστικού την εβδομάδα. Αυτό είναι περίπου όσο μια πιστοτική κάρτα. Προκαλώντα ένα ουσιαστικά ορμονικό χάο. Το εμφιαλωμένο νερό είναι από τα πρώτα τρόφιμα που έχει ελεγχθεί και έχουν βρεθεί μέσα του μικροπλαστικά όπως ΠΕΤ και πολυπροπυλένιο. Παρουσία μικροπλαστικού στο στομαχικό περιεχόμενο ψαριών που φτάνουν στο πιάτο μα, όπω η σαρδέλα. Πιθανέ επιπτώσει από τα μικροπλαστικά στο σώμα μα ε, μπορεί να είναι ο διαβήτης, ε, η παχυσαρκία, η μείωση της γονιμότητας, της σεξουαλικής ικανότητας, ακόμα και καρκίνο. Υπάρχουν μικροπλαστικά στον ανθρώπινο πλακούντα. Οι γυναίκες εκτίθενται σε κινδύνους από πλαστικά σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Περίπου 30% όσων εργάζονται στη βιομηχανία πλαστικών παγκοσμίω είναι γυναίκες. Ήξερε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι αναπτυγμένε χώρε στέλνουν τα σκουπίδια του αναπτυσσόμενε χώρε. Λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα επενδύοντα σε ψεύτικε λύσει. Zero waste στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Τα βιοπλαστικά σε καμία περίπτωση δεν είναι η λύση. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα φαινόμενο zero waste fashion victims. Έτσι, μαζί με την πλαστική βιομηχανία, η Ευρώπη έλαβε τρεις σημαντικές αποφάσεις που περιγράφονται ως στρατηγική για τα πλαστικά όλες μαζί. Η Ελλάδα θα πρέπει να δει την πλαστική ρήπανση ως μια πρόκληση. Να δώσει έμφαση ε, στο πληρώνω, σε πετάω. Μια εθνική στρατηγική για το νερό σε συνδυασμό με την τοποθέτηση κάδων, ξεχωριστών ρευμάτων ανακύκλωσης στις τουριστικές περιοχές. Να κάνουν πράξη αυτό που λέγεται διαλογή στην πηγή. Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να, να μπουν σε μια νέα κουλτούρα. Οι μεν επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερο στον οικολογικό σχεδιασμό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το υλικό που χρησιμοποιούμε, αλλά με την ίδια τη λογική τη μία χρήση. Καταρχά, να πούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστική σακούλα μια χρήση. Το πρόβλημα είναι οποιοδήποτε προϊόν μια χρήση. και να δώσουμε έμφαση στον οικολογικό σχεδιασμό και την επαναχρησιμοποίηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια επανάσταση επαναχρησιμοποίησης. Να αρχίσουμε να επενδύουμε σε εισαγωγικά στην επαναχρησιμοποίηση. Ε, το ένα επίπεδο θα ήταν η ενημέρωση, να αντιληφθεί δηλαδή ο καθένα ποιο είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπο των αλλαγών που θα κάνει. Εάν θέλουμε πραγματικά να απαλλαγούμε από την πλαστική ρήπανση. Όλοι μαζί, ένα.